Nah, ini daripada Azbar Badrul yaitu Abang Azbar ya. Jadi buat teman-teman sekalian subscribe, like serta tengok video-videonya. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Aduh, kali ini banyak sekali makanan-makanan yang enak ya guys. Ini daripada Abang Azbar juga pasti enak banget ini asli. Okay. Lebih kurang dalam 2 bulan kita dah start breakfast. Okay. So kita ada ada American breakfast. Okay. Lepas tu ada sikit, ada Chinese sikit, ah. ada nasi lemak sikit. Lepas tu ada nasi ayam pun kita on juga. Daripada pukul 7.30 sampai pukul 11 untuk breakfast je. Lepas tu kita continue lunch. Lunch uh, nasi ayam doge lah. Dia ada set dia sendiri lah. Ada, uh, ada set ni. Lunch sampai pukul 3 lebih. oh. oh. Tiga puluh kita buang. Tiga ekor ah. Hmm. masak dalam ni. Okay. Oh, nasi masuk dalam oh. ni. Oh. Oh, beza. Ini nasi dia? Ayam kan, nasi ayam. Wow. baru baru masak ah. Oh my god. Ya. Uish. Masak-masak lagi. Apa? Berbesih kedai ah. Insya-Allah. <laughs> Ini ayam apa? Roasted. Ayam bakar. Oh, ayam bakar. Untuk nasi ayam lah? Eh, untuk nasi ayam dengan nasi gabung. Ada salad, timun bang Ini kan? biasalah. lah Asal dulu meniaga berapa ekor bang Ustaz? Bawah 10 ekor je Bawah 10 ekor je ya? ah. Kalau ikut dulu setiap pagi ke bang? Ke pagi ni baru lagi? Uh, pagi tu lebih kurang dalam 2 bulan 2 bulan? Haa, ah, 2 bulan Betul lebih kurang Ni dia panggil ayam toge bang eh? Dia kebanyakannya banyak kedai-kedai Cina bang eh ni Melayu kurang eh? Tapi kalau ada Melayu yang juga best lah kan? Okay. Oh, fresh toge dia. Ini onion oil untuk bagi dia bau. Oh, ah, lah. minyak bawang ah. Minyak eh. bawang. Minyak okay. bijan. minyak bawang. Kecap. Oh, sedap ni guys. Cai bagi makan nasi ayam best eh. minyak bawang. Okey. Nasi ayam toge eh. Set dia macam nilah. Nasi ayam toge. can heal. Lah rasa. Wah, Ini BBQ uh, ah. tu. Rasa dia minyak bawang ni bang. Eh? <laughs> oh, ayam steak. Okay, ini yang rebus ya guys. Hmm. Ini apa ini bang? sama juga, sama ya. 3분 aja nasi air harus dari kalian yang biji nasi seminggu bawang oke Wantan po, udah pakai daging kan? Ah, daging. Memang gila. Bawang putih. Oh. Oke. Okay. oh skillnya skill memasaknya kayak chef ya kayak hotel bintang lima kayak gini kebanyakan uh. oke ternyata sedikit ya guys ya dikasih apa lagi nanti chicken stock oh dimasak untuk dua sini bang? Ha, dua. Tahu. Rasa dia je. Ya. Haram pun dah campur Ha. Tu pernah kerja hotel ke bang? Tu memang chef. Adalah kerja hotel lah. Kau pernah kerja hotel lah. Chef eh, ni. Tengok. Cara masak tu lah orang. Kalau review nasi ayam ni tadi orang tak tahu chef ni. Eh. jaga kan? Uh, Holland, Holland potato. Oh, Holland potato eh dan telur telur kan telur oh my god check apa tujuh ringgit setengah kan asparagus kita guys ya kayak asparagus lemak rendang juga ya eh? chicken toast like dia kalau kedai banyak menu macam ni pun orang seronok nak tahu lah kan <laughs> yeah, ya. Tak suka yang ni order yang ni kan ya. ha, ah, Macam yeah. breakfast kat hotel lah ni ah, bagi-bagi je kan <laughs> Betul lah kan Oh betul lah Ni dapat warung lah Jadi dia bawa, bawa uh, apa nama open hotel Apa nama makanan-makanan hotel kat sini lah oh. Yo, oh, oh boy, oh, apa? Maaf bertanya, ini harga berapa je? Tujuh saya tak ingat. Dia duduk dah lupa lah. Tapi biasa. Ha. Owner-owner kedai jarang ingat harga. <laughs> Cara basuh kuali tu bang. Ah. Oh. Oh. Pining pining fried kuih tiao. Minyak. Banyak-banyak tahunya dia guys kan? ya. Ya, dari bau sedap ah. Aduh. Kami bijak kan. Ini yang yang a uh, ni pinang ya. Daun bawang. Kita pakai pinjai. Eh? Oh, daun bawang. Eh? Ah, oh. oh, dia wangi lagi. Oh, lain daripada lain ni. Oh, apa. Oh. Bau hangit-hangit dia sedap oh. Sikitlah. Rosing. Oh, telur lagi. Hmm. Keren bang, keren oh, banget Skill, skill tak boleh beli Ui, hangit-hangit ni mesti sedap Oh, cili asam Cili asam hmm. Oh, nampak sedap eh Ya oh, eh, ni makan ini lagi, lagi jadi teruk eh. Weh, inilah yang bikin ketagihan guys, benar. oh, apa jadi timur seronok ni Eh. Okay. Oh. Hmm. Oh, daging dia pun banyak. Weh. Berapa ringgit ni nasi gabu kalau daging? Uh, eh, 8 ringgit. 8 ringgit eh? Uh, kalau masih, eh, ada di sini lah. Ha? Ni mushroom and cheese formula. Gali. Oh. Oh. Ya, enak banget. Medium. Jadi suara di telinga uh, itu kan, masak suara masakan dia nak Balik cek dulu buat tahun. Ada. Ada 20. Dua belah-belah lah, belah-belah. Belah-belah. Oh. asli ni masakan hotel banget guys. Okey, kita berada di Ulu Kinta Jadi, Batu Lapan. Dia kalau daripada Pekan Ipoh, dia sebelum traffic light nak bagi camp PGA. Kalau daripada Tanjung, lepas traffic light, lepas masjid. Tapi jalan je kedai dia. Dekat sini dia ada antara best seller kat sini, dia ada nasi ayam. Biasa togi ayam togi. Kemudian ada ayam steam dan juga roasted. Okey, oh, jadi kita okay. nak cuba sup dia dulu. Kedai ni buka pagi tau. Pagi pun ada nasi ayam dah. Bismillah. Hmm. Wih, sedap. Rasa chicken stock tu kuat. Chicken stock original bukan chicken stock cube. Rasa ayam-ayam tu. Bismillah. Hmm. Ini ayam togi dia. Oh. Okey. Kita cuba. Bismillah. Ni ayam dia. Okey, kita cuba rasa ayam dia. Bismillah. Hmm. Setiap meja dia akan bagi wow. sos. Ada. Hmm. Ada cabai gitu. Sambal ni sedap. Okey, apa yang best tentang nasi ayam ni dia masak guna daun limau purut. Okey, kita ambil tauge, ambil ayam dia. Okey. Bismillah. Hmm, oh layan makan nasi ayam pagi-pagi layan. Oh, tauge dia tak lembik, celur sekejap je. Hmm, kita cuba ayam hainan. Okey. Ah, okay, kita makan dengan nasi, ambil tauge sikit, ayam hainan. Bismillah. Hmm ayam hainan dia jadi teruk. Bu, cuba bubur sos dia kat sini. Oh, sang. Tambah enak. Dia cuba makan dengan sos dia. Tambah so, enak pasti. Hmm, oh, sedap. Minyak bijan dia tak bawa banyak sangat. Jadi tekak-tekak Melayu kita ni ngamah. Oh. Kita makan tauke saja. Bismillah. Hmm. Bismillah. Dia ada juga ayam bakar. <laughs> Kita cuba makan ayam ni. Killer guys. Ya Allah, dah hmm. bagus. Ini ayam memang sedap. Tak payah sos dia pun dah sedap. Kita makan dengan nasi. Ayam bakar. Bismillah. Hmm, makan ni ayam bakar dia memang syahdu bro. Ambil. Okey. Bismillah. Hmm, semua ayam dia best syahdu teruk dan kita nak cuba next menu nanti kita bagi rating. Okey, next menu kita nak cuba Pinang Fried Kway Teow. Harga dia RM8. Kita cuba kway teow goreng ni panas-panas. Oh, tengok cara dia masak tu. Oh, oh tengok. Oh, oh rasa. Okey, kita cuba suapan yang pertama. Bismillah. Allah. Sedapnya. Sedap, sedap. Dia bagi cili asam kat sini. Okey, kita suap sama-sama dengan udang. Okey, bismillah. Hmm, oh, best. Kita ah. cuba ambil dengan cili potong. Gak ngerti udah guys, enak banget pasti. Ya Allah. Hmm, ini memang Chinese style. Dia ya. kering. Yeah. Makan dengan cili memang jadi teruk. Sos asam sikit. Bismillah. Hmm. Sedap sangat lah. Okey, kita ada oh, satu lagi yang kita ya. Okey, last menu Watan Ho. Watan Ho Watan. daging. Tengok masih panas-panas. Oh. Tengok kejadian dia. Tengok daging dia. Ha. Oh. oh, dia pekat tengok. Watan Ho dia memang jenis pekat sikit. Kita cuba daging dia dulu. Suapan yang pertama. Bismillah. Nah beli emas kasih nih guys Kedai emas Wow Ramai ya Masya Allah Safura makan panas-panas sedap. Oh, Tapi yeah. dia ya, pakai ya. Eh, dia tak pakai tepung jagung, dia pakai tepung ubi, cili potong. Masya-Allah. Kenapa dia gunakan kotiau? Bismillah. Hmm, kotiau tu ada rasa hangit-hangit dia sedap. Air tangan chef kan memang tak mengecewakan lah. Macam dekat saya kalau Watan Ho dia terlampau banyak biji saya tak boleh telan. Dia punya minyak biji dia sederhana, light-light. Eh. Okey, dia ada juga sawi. Bismillah. Hmm, serius sedap. Sini saya rasa antara tempat yang pagi-pagi kau boleh bawa family, anak-anak datang sebab dia menu dia sangat banyak Okey, suapan yang terakhir kita tuang daging tu dia masak sekejap ke tadi sebab daging dia tak lihat. Jadi keseluruhan menu Aduh, ayam, nasi ayam, servis, presentation, ya gerai tepi jalan. Kalau macam ni, standard kafe-kafe, hotel-hotel, kita bagi 10 bintang. Mantap bro, terbaik. Wajib cuba. Terima kasih banyak. Semoga penonton-penonton saya yang tak pernah tengok ni, dia tengok dia boleh datang. Overall semua sedap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Cik. Eh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan kita ngiler guys. Ya Allah enak banget itu yang masak ternyata bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan tapi chef guys ya. Di hotel belasan tahun. Pantesan ini masakannya itu kayak di hotel gitu guys ya. Kalau hotel tahu nggak sih kalau di kayak kita di hotel-hotel bintang bintang 3, bintang 4, bintang 5 itu biasanya di restorannya itu masak nasinya juga pakai kayak tadi itu guys ya. Dan masakannya kayak telurnya aja udah khas banget ya omeletnya seperti itu. Dan kalau kita lihat cara masaknya juga itu memang the best lah. Itu skill yang tidak bisa jauh daripada chef gitu kan. Kalau kita orang-orang biasa tuh kayak masak nggak nggak akan berani seperti itu gitu mungkin cuman gini gini gini aja gitu kan beda halnya dengan eh, chef ya pasti seperti itu masaknya dan rate-nya adalah 10 guys ya bintang 10 wow keren banget berarti enak banget itu guys wow kena datang gak situ ya guys ya dins apa namanya tuh dins apa tadi din kitchen kalau kata saya lah ya.